Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, ви бачите, я зробила знову всі модельки з паперової інструкції для Lego Classic 11018. У мене вже є таке відео, де я з деталей, які залишились, робила е, додаткові моделі. Ось тут буде посилання, ви можете його подивитись. А сьогодні я зробила інший варіант, другу версію. І зробила, бачите, такого кита, він менший. Це, можливо, мама, а це дитинка. Двоє китів. Так, наступний літачок прилетів. Тут буде багато транспорту. Ось ще один такий корабель з якимсь чи капітан, чи пасажир. Ну, ви бачите, він такий доволі кольоровий це остання моделька, яку я зробила е, з останніх деталей. От, е, До речі, залишилась цього одна деталька, коли я все-все зробила. Ще одна модель такий будинок, тут дерево. І залишилась ще одна тваринка, ну це, мабуть, морж. У нього такі ікла є васти. От, Нехай буде тут до морських жителів. І остання моделька, така найскладніша, найбільша, <laughs> хоча вони всі невеличкі, це вантажівка, верніше, сміттєвіз. От. Маємо так. Так, що там торохтить? А там дорогти та єдина деталька, яка залишилась. До речі, я використала всі-всі детальки, які були. Знаєте, є ще додаткові, запасні. От Я їх всі-всі використала. І в мене не залишилось ось така одна. Ну, Просто її вже нікуди було під'єднувати це запасне колесо. Все, в мене в коробці в оцій жодної деталі не залишилось. Всі використані всі зроблені модельки. Ви теж можете так зробити. Почнемо будувати.